Он что-то подрывается. Ушел. Ну да. Йока не вышел из танка. Не захотел. Да. Погибает как бот. Должен соответствовать самому. Ну как? Ну, можно факт, просто без танка можно просто пойти забрать его на маршрутках. Блин, встречу делать. А, это танк, понятно. А мне нечего подорвать. Хорош, хорош. Красавчик Сашка отработал. Он доехал прямо в сарай. Да, он из сарая ебашит. Типа он встал напротив стола, DC4 лежит. Думает, ну, что знает. Там, по-моему, справа сейчас обидит. Да? По-моему, я слышу его справа, да. Он. Если справа, да, да, да, да, убегай, убегай, правильно, правильно. Блять, я зря побежал. Это Очень маршрутка, это не танк, их там двое. А там тоже есть, это далеко. Я тебя еще достану, гад! Маршрутка. Дальше куда дальше? Похуй. Спить. Спить. На танк нацепить до Убежать. Фашист! Я хочу приехать рукам. Держитесь. Молодец. Героически. Все, сел, сел, поехали. Если уж э, мы ждем, то я возьму еще э, секунду патроны для фалосов. Посрано это звучало. Буквально Бля, я смотрю, только один вошел, другой вышел. только что сейчас другой вышел. Похоже, я не зря вышел. Блять, ну на самом деле, если бы все сидели, бы я не сразу вот этой хуйней не занимался бы. Далеко? Ну, а, Саша, естественно. Достаточно далеко, да. Сейчас. Ну давайте там еще одна есть маршрутка, берите на, на, на, на, на трейнстейшн кидайте. Блять! Помогите! Нет. А, его взорвало? О, ебать. Бля, а. это пиздец. Наполеон зашел за красных. У вас хорошее подкрепление, конечно. ты нахуй тир? Коля, давай дуэлиться. Про лодку мне стрелять уже. Ты хотел дуэль? Я дам тебе дуэль. Коля, ты просто... Чего? я тебе говорю, выходи. Нет, вот он из-под тишка там откуда из, из своих кустов. ты не из-под тишка, разложился уже, ждешь, короче. Ну, в смысле, я просто... Ты, я знаю, что ты там. Блять, с ПТРК чуваку ногу выбил, он просто лег, он лежит, блядь. Как нахуй он Ему ногу должно было бы оторвать, нахуй, хуям. Потому что я китайский ПТРК. Есть! Возможно, блядь. А, он где-то в поле ползает, блядь. они вместо настоящих используют Да, пластик. А китайский ПТРК с Алиэкспресса, знаешь. Да-да-да. да. Большой сигара, взрыв удовольствия. Да-да-да. Что-нибудь такое. Пистолет там. Да-да-да. Да нет, Блидрам вообще говным-говно. Говным-говно? Говным-говным-говным-говно. Я застрелил Олег тебя. Где его? Трахнул ты, ёпта. Теряем мир там. Да мы ее теряем уже на протяжении долгого времени. Ебать, попал нахуй. <laughs> Минус один танк. Да сука ты. Они что-то немножко под, поднажали на собраться, они что-то, блядь. подпушивают маленечко. Че прям до меня пробежал. Кстати, я думаю, можно отдать им фархаус и защищать лодж. В упор. Твою мать. Только сейчас снайпер-колесом. Конечно. Снайперы нашли друг друга. Бать, там тачка переворачивается. Ты Софи. Да, да, конечно. Дорожка слева подъезжает, ой, справа подъезжает на точку. Осторожно. Опа. <laughs> Форточку. Блять, опять зареспаунился свин. Я еще на нами ну, банально так понял подтянется. А, ты другого занимайся. Плюс и слава назад. ёбаный рот. Сейчас, придержу секундочку. Иди нахуй! Я пошел! Ой. Баксис. Я тоже, блядь. Да, блядь, я попаду в тебя или нет? Попадешь. Вот это как в боевиках вообще, просто так. Я спрыгнул, ты спрыгнул, видимо, жадность тоже, да? Да. А это нормально нахуй? Нихуя себе. Кто-нибудь спартанца убьет, нет? Бать он танк завел красиво. Опа. До свидания. Я тебя видел краем глаза, блядь. Черт, торопился. А, блядь. Возьму-ка трофейный кар. Не надо трофейный кар, оставь его. Не попал, не попал, не попал, не попал. Отлично, отлично, Калюня, отлично. Нет, гранатка, не ну, уходи. А, ну охуенно, я без оружия. Хорош. На, сука, от бедра, получи по яичкам. Блин. На холме слева от дома лучше. Мразь ебаная. Как они так делают? Я вот не понимаю. Как крак делает, вставая, сразу стреляет? Как чуваки ложатся и моментально стреляют, блядь? А, что а ты мне хоть раз покажи, как это делать. Я, не, я, у, меня, у меня ни разу это не получилось. Нет, а хорошо, а как вставать и резко стрелять? Вот, ну, вот моментально как? Он уже встает на прицеле и стреляет. Я вот это нихуя не понимаю. Ты так не делаешь. Кто из наших так не делает? На нахуй, Спартан, блядь, подъехал на танке. Хуй тянет танк, Спартан, блядь. Ну, сука, блядь, да что меня убить мог? Пиздец, блядь. Один раз промахнулся, блядь, э, резание, блядь. Вторым, блядь, резанул, ну хоть бы хуй, блядь. Пиздец. Мы здесь не ругаемся матом. Кто не ругается? О, хорошо, фронтовик, молодец. Андрюшку не подпускай. Ты за всех не говори, Саша. У нас культурное э, сообщество. Ты за всех не говори, Саша. Ну, вот здесь. Чую сейчас, чуть не Бомба что? Если что, я все остальные не ругаются. Пошел ты нахуй, блядь. Ну, э, отнюдь. Отнюдь. Не соглашусь с вами, сударь. Я так и понял. Блин, кого ты не опираешься, блядь, ружье, <laughs> сука? Ты почему Это отхватываем точка нет, Мартак? М да. Ну, если пройдешь клумбу, ты отхватишь. Сотая винтовка. Что за нахуй? Не, не попал вроде бы. Я вообще с другой стороны. Здесь еще. Достану, Ой, бля, ой, бля. Да. Нормально. Искусство, да? сука! Такая елочка, нихуя не видно. Выползаю из елочки, просто на меня дуло такое опускается танка. блядь, клумба. Ебать ты, сука, я чуть двоих не срезал с ножа, Дим, ну... Сказал же, пойду почищу. Как ты тут на второй этаж нахуй поднимаешься? <sighs> Он бегал в дыму, я не знаю. <laughs> Задымил, он тут не спросил, готовы ли мы рашить. Вы должны быть готовы. Лошара на пулеметчике. Сзади же... Клумба, ты прошелся по врагу, алё. Это враг был? Это враг был, блядь. Ты чё? Прям наступил на него, на, на голову. Я не видел. Ну где вот он, блядь? Он же где-то прямо вот здесь. Убил. Берем, берем, берем. Берем, берем, берем. Саш, ты пушишь тоже, что ли? Конечно. А, ты вместе со мной? Прямо в себя попало. Нихуя ты меня не попал. Где я сплевал? Ognato. Ты меня сразу за быстрок. Ничего себе. Ну ты даешь. Кто там взялся? Ну, я был на крыше, а ты как тут взялся? Я просто диверсант. Что на парашюте долетел? Потому что при этом было два русских в втором тоже. И они так Опять нас обошли сзади направо.